Rock Music Pauleira, o seu canal de entretenimento. E já que é escrito por aqui, então sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu estava de bobeira no YouTube, viajando, curtindo um rock and roll, né? E de repente me deparei com um vídeo do Sisto Afidal fazendo covers de algumas bandas e alguns artistas famosos, como Madonna, por exemplo. E como esse é um vídeo relíquia, velho, custei achar, então não pensei duas vezes em trazer aqui pra vocês curtir essa pedrada, meu irmão. E espero que vocês também possam estar curtindo, porque são momentos inesquecíveis. E se você curte Sisto Afradal, então já deixa aquele like e se inscreva no canal, bora lá! Yeah. Even though he, uh, he looks like Freddy. <laughs> John. John What? He needs the